लिबरऑफिस ऑफिस वरील स्पोकन ट्युटोरियल मध्ये आपले स्वागत ह्या पाठात शिकणार आहोत टेबल बनवण्याची पद्धत क्रिएटिंग व्ह्यूज द्वारे कॉपी मेथड द्वारे लायब्ररी डेटाबेस वर जाऊया डाव्या पॅनेलवरील टेबल्स आयकॉनवर क्लिक करा उजव्या पॅनेलवर आपल्याला टेबल बनवण्याच्या तीन पद्धती दिसतील प्रथम क्रिएट व्ह्यू पर्याय बघणार आहोत त्याआधी व्ह्यूज म्हणजे काय ते जाणून घेऊ व्ह्यू हे टेबल प्रमाणेच असते पण ते डेटा संचित करत नाही याची व्याख्या क्वेरी एक्सप्रेशन अशी आहे यातील डेटा टेबल्स किंवा इतर व्ह्यूज मधून आलेला असतो त्यामुळे व्ह्यू बघताना टेबल प्रमाणेच डेटा असलेले कॉलम्स आणि रोज दिसतात व्ह्यूज चा वापर डेटाबेसला लिमिटेड एक्सेस देण्यासाठी होतो किंवा डेटाबेसच्या टेबलमधील कॉलम्स नेम्स स्ट्रक्चर गोपनीय ठेवण्यासाठी होतो उदाहरणार्थ आपण लायब्ररीच्या सर्व सभासदांची सूची दाखवणारा सिंपल व्ह्यू बनवू शकतो गोपनीयता ठेवण्यासाठी त्यांचे फोन नंबर्स काढून टाकू शकतो येथे व्ह्यू चे मूळ टेबल मेंबर्स असेल लायब्ररी चे इतर यूजर्स मेंबर्स टेबल ऐवजी व्ह्यू ऍक्सेस करू शकतात यूजर्स केवळ सदस्याची नावे पाहू शकतील फोन नंबर्स नाही हा व्ह्यू बनवण्यासाठी बेसच्या मुख्य विंडोवर जाऊ उजव्या पॅनेलवरील क्रिएट व्ह्यू वर क्लिक करा व्ह्यू डिझाइन नामक नवी विंडो आणि एड टेबल्स नामक पॉपअप विंडो दिसेल मेंबर्स वर क्लिक करा ही पॉपअप विंडो बंद करा आपण व्ह्यू डिझाइन विंडो मध्ये आहोत मेंबर डी आणि नेम फील्ड्स वर डबल क्लिक करा डी फील्ड समाविष्ट करणे नेहमीच उपयोगी असते ह्यामुळे व्ह्यू इतर संबंधित टेबलशी जोडणे सोपे होते उदाहरणार्थ बुक्स इश्यूड टेबल आपण फंक्शन्स क्रायटेरिया समाविष्ट करू शकतो सॉर्ट ही करू शकतो सदस्यांची नावे चढत्या क्रमाने सॉर्ट करू तळातील नेम कॉलम खालील सॉर्ट रो मधील रिकाम्या सेलवर क्लिक करा असेंडिंग वर क्लिक करा पहिला व्यू सेव्ह करू या व्यूला मेंबर्स नेम ओनली असे नाव देऊ ओके वर क्लिक करा संबंधित डेटा बघण्यासाठी सर्वात वरील एडिट मेनू वर क्लिक करा खाली असलेल्या रन क्वेरी वर क्लिक करा वरील नव्या भागात चढत्या क्रमाने लायब्ररीच्या सर्व सभासदांची सूची दिसेल येथे कोणताही फोन नंबर दिसत नाही हा सिंपल व्ह्यू आहे आपण आवश्यकतेप्रमाणे व्ह्यूज बनू शकतो पुढे जाण्यापूर्वी एक असाइनमेंट मेंबर्सना इश्यू झालेल्या आणि चेक्ड इन न झालेल्या पुस्तकांसाठी व्ह्यू बनवा व्ह्यू मध्ये book titles member names issue date आणि रिटर्न डेट ही फिल्ड्स समाविष्ट करा व्ह्यू ला list of books not checked in हे नाव द्या कॉपी मेथड द्वारे टेबल बनवू टेबलच्या रचनांमध्ये साधर्म्य असेल तर ही टेबल बनवण्याची सोपी पद्धत आहे लायब्ररीमध्ये डीव्हीडीज आणि सीडीज आहेत असे समजू संबंधित डेटा मीडिया या नव्या टेबलमध्ये संचित करू उदाहरणार्थ सीडी किंवा डीव्हीडीला टायटल आणि पब्लिश इयर आहे ऑडिओ आणि व्हिडिओ मधील फरक समजण्यासाठी टाइप नावाचे फील्ड समाविष्ट करू बुक्स टेबल मध्ये अशाच प्रकारची फील्ड्स असल्यामुळे हे आपण कॉपी पेस्ट करू शकतो नंतर फील्ड्स आणि टेबलचे नाव बदलू शकतो कसे ते पाहू मुख्य बेस विंडोवर जा बुक्स टेबल वर राईट क्लिक करा कॉपी ऑप्शन वर क्लिक करा राइट क्लिक करा पेस्ट आणि पेस्ट स्पेशल सारखे अनेक पर्याय दिसतील आपण स्पेसिफिक फॉर्मॅट मध्ये कॉपी आणि पेस्ट करू फॉर्मॅटेड टेक्स्ट एचटीएमएल किंवा डेटाबेस टेबल हे काही फॉर्मॅट्स आहेत येथे डेटाबेस टेबल पर्याय निवडू राइट क्लिक करून ही पेस्ट करू शकतो हा विझार्ड उघडेल या विंडोमध्ये टेबलचे नाव बदलून मीडिया टाइप करा ह्या पर्यायांमधून डेफिनेशन अँड डेटा निवडा नेक्स्ट बटन क्लिक करा पुढील विंडोमध्ये कॉलम्स समाविष्ट करणार आहोत या उदाहरणासाठी बुक डी टायटल आणि पब्लिश इयर निवडा डाव्या बाजूला निवडलेली ही फील्ड्स सिंगल एरो बटणाच्या सहाय्याने उजवीकडे स्थलांतरित करू नेक्स्ट क्लिक करा पुढील विंडोत कॉलम्स दिसतील येथे फील्डचे नाव आणि त्यांचा डेटा टाईप बदलणार आहे बुक आय च्या जागी मीडिया डी लिहा क्रिएट बटणावर क्लिक करा मुख्य बेस मध्ये मीडिया हे नवीन टेबल दिसेल ऑडिओ किंवा व्हिडिओ हा प्रकार संचित करणारे मीडिया टाइप हे नवे फील्ड समाविष्ट करण्यासाठी टेबल एडिट करू आपण टेबल डिझाइन विंडो मध्ये आहोत येथे शेवटचा कॉलम म्हणून मीडिया टाइप समाविष्ट करू पब्लिश च्या खालील सेलवर क्लिक करा फील्ड नेम म्हणून मीडिया टाइप असे टाईप करून फील्ड टाइप मध्ये टेक्स्ट निवडा टेबल डिझाइन सेव्ह करा म्हणजे ही क्रिया पूर्ण होईल आपण कॉपी मेथडद्वारे द्वारे मीडिया टेबल बनवले assignment wizard to create create table ह्या मेथडने टेबल बनवा येथे एसेट्स हे सॅम्पल टेबल वापरून ते कॉपी असे रिनेम करा ह्या पद्धतीतील अनेक पर्याय वापरून बघा आपण पाठाच्या अंतिम टप्प्यात आहोत आपण शिकलो टेबल बनवण्याची पद्धत, क्रिएटिंग व्ह्यूज आणि कॉपी मेथड द्वारे टेबल बनवणे स्पोकन ट्युटोरियल प्रॉजेक्ट हे टॉक टू टीचर या प्रोजेक्टचा भाग आहे यासाठी अर्थसहाय्य the National Mission on Education H ICT MHRD government of India यांच्याकडून मिळालेले आहे हा प्रॉजेक्ट spoken आर द्वारे सहबद्ध आहे यासंबंधी माहिती पुढील साईटवर उपलब्ध आहे ह्या ट्युटोरियलचे भाषांतर मनाली रानडे यांनी केले असून मी रंजना भांबळे आपला निरोप घेते सहभागासाठी धन्यवाद